Lijas lumal chalchihuitan. Litas lumal kutike o chachops kushlehali biniketike. Lijune habutashishta mukyahnil kar oita olol. Lijune habutashil bahil chutzintali yahnilike. Oy chachop ushelan chichik elan li ansatike. Tibuy muyuk ichbilik tamuke. Chiuk tibuylek elbilike. Loyan kute. Loyan kute. kene lah wajin kalah lah chan pateri le. Lah. Wajin bil kuun dan tabun tu os kalah wajin pateri le. Kota pateri le. Lah. lah kolda hun an swok yor. Hun tak tun patesh cuk walasik. Kes tak syak bagi pal swok tali olole. Eh. Kuun pateri hun tak tun is isim syuk as benta tak tun bes bikin li olole. Eh. Hun pateri hun. Livon kutike ta kakal ta akobal ta mala kutik li anse tike. Ta kan chka ta chane li kusih na e. Chi uk li yan anse tike. Livon kutike mo tso polun kutik chi am ta kutik. Ta swen ta moshla ta alhali anse tike. Ulu kan se kan kutik.